Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan semuanya dipermudah urusannya, diperlancar rezekinya Dan selalu sukses, sukses, sukses Amin Oke teman-teman, kembali lagi ketemu di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya mau sharing bagaimana mengetahui kode QR uh, eh, pada Instagram kita. Jadi ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ambil prak, uh, ambil handphonenya langsung praktek. Silahkan buka Instagramnya langsung login. Oke, okay? siap. Oke, okay, saya tunggu 5 menit. Eh 5 menit. 3 detik aja ya. 1 eh, 5 detik lah. 1 2 3 4 5. Oke, okay, teman-teman. Yang belum klik yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe. Ya, oke. Kita kembali kita buka Instagram kita. Ya, jadi teman-teman yang belum login silahkan login dulu. Kalau sudah login, kita kembali ke video. Oke. Caranya adalah kita klik ini, ya. Lalu lihat yang garis tiga yang sudut kanan atas ya kita klik jebret oke okay. nah di sini lihat tuh es krim station di bawahnya arsip insight aktivitas anda kode QR nah ini dia jadi di sini dia teman-teman kode QR itu tinggal kita tinggal klik kalau misalnya teman-teman mau bagikan jadi nggak perlu follow Instagram ini nah, nggak perlu jadi kode QR ini aja kita bagikan atau kita print atau gimana-gimana ya seperti ini dia bagikan nah inilah jadi orang bisa follow melalui scan QR ini ya melalui status WhatsApp ya ya kalau status WhatsApp nggak bisa ya jadi untuk latar ini bisa juga teman-teman ganti ya bisa emoji bisa selfie bisa warna seperti itu oke teman-teman sangat mudah sekali ya jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe dan silahkan di share video ini kepada teman atau keluarganya agar merasakan manfaat yang sama mudah-mudahan jadi amal jariah bagi membagikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh